ဆက်ပြကြူပြတဲ့မြင်မှုသွားပြီးမင်းနဲ့သာဘူးဂျမတဲ့ဆိုတော့ကွာထိုးကြကြည့်လေဝါလေခွာမနီမာယူစဂျစ်ဆူဘေဂတီဂဒူယေစနီဆေဝါအဂျေလေဂျူမီ 啥咪？这嘛咪比无啥咪干，西定头步要西拖嘞，拖木拖嘞阿姐，拖住阿妈阿土马阿，无啥无路。 西定就定定，你莫大悲，闽内查埔，这嘛地索都挂，初就西定。我嘞夸骂你马有事，只收半个，第二个夜是你生我阿姐来做媒。妈妈不。 ချမ်းသာမီကြီးချမ်းသာမီပြီးဝဆာမီကွာစေတရာသာဖို့ရောစက်တလေသောမသောလေအာဂျေသောဂျိုယမအတူမငါဘာမဝဆာယင်းလူချိုရှာစတဲ့မီဟိုကြလေကူ 부섬이과 세디아다 보러 세틀레 토모토레 아지 토요야마 아토마가 부사스로 토모토레 아지 토요야마 아토마가 부사모로